assalomu alaykum do'stlar kanalimizga xush kelibsiz avvalambor bu videoni ko'rayotgan insonlar barchangizga sog'lik salomatlik tilayman bu videoni boshidan oxirigacha ko'rishingizni istayman nimaga chunki siz internetda pul ishlash haqida videoni ko'rib qoldingiz va meni bu video roligimga mehmon ya'ni go'st deb oldingiz iltimos sizlardan shu uch daqiqa to'rt daqiqalik videoni oxirigacha ko'rishlaringizni istayman bu sayt sizni aldamaydi xohlasangiz pul solmasdan pul ishlashingiz mumkin вот meni hisobimda hozir olti ming to'rt yuz yigirma to'qqiz oltin tanga bor hali man omborga kirib omborga kirib qushlarni yiqqan ya'ni har soatiga Э, yig'ilgan tuxumlar sonini men yechib oldim ya'ni savdo do'koniga o'tamiz savdo do'koniga o'tib sizlarda rus tilida bo'ladi bu ko'rsatkich liniya rus tilida bo'ladi menda mana shunaqa o'n uch ming o'n uch ming yetti yetti ming to'rt yuz sakkizta tuxum yig'ilibdi ya'ni bir ming uch yuz yetmish to'rt dona oltin tanga tepada ko'rsatilgan tepada ko'rsatilgan mana bu joyda sotish darajasi yuz tuxum bir dona oltin tangaga teng qarang endi paka sotib yuboramiz boya olti ming qancha edi Mana bir zumda ya'ni ikki kunlik daromad. besh oltin tanga. Buyurtma to'lash bo'limida, ya'ni bu liniyada buyurtma to'lash liniyasida bir oltin tanga. Bu oltin tangamiz, ya'ni bizlarni 8 rublga teng hisoblanadi. to'qqiz kopeyka kam sakkiz rubl chunki yuz dona oltin tangangiz bir rubl hisoblanadi endi bizlar kunlik bonusni olamiz har gal kirganingizda ya'ni aktiv holatda bo'lganingizda kunlik daromadni olishimiz kerak kunlik daromadimiz savdo hisob raqamingizga to'qson yettita oltin tanga bonus kiritildi Rahmat. Так, вот. U bonuslar tepaga chiqadi. Ya'ni buyurtma to'lash bo'limiga tushmaydi daromad. Bizlar vaqtdan tez foydalanishimiz uchun qushlarni sotib olish bo'limiga o'tamiz. Qushlarni sotib olish bo'limida вот aksiya ketyapti rosa zo'r aksiya oldim lekin ikki kunmi uch kun oldin yetti ming besh yuz oltin tangaga mana shu korishnevoye ya'ni shkalanт svet mana bu oyog'i uzun qushcha yetti yarim ming oltin tanga edi endi skidka zo'r skidga ya'ni aksiyadan foydalanib qolinglar do'stlar. Agar bu internet proyektda pul ishlayman degan insonlar bo'lsa agar ishonsangiz. Ammo men ishlayapman, yomon emas. Пока. Men faqat pulni siymat qilmasdan faqat faqat qushlarni ko'paytiryapman. Shoyat mana shu qirol qushni sotib olsam, bomba va zo'r pullik daromad zo'r bo'ladi. Tak. Menda bu qushni sotib olamiz. Ya'ni shu qushni sotib olamiz. 4 ta edi, endi 5 ta bo'ldi. 5 ta qushda qushchani men 6000 rubl oltin tangaga sotib oldim. Meni hisobimda yana 2372 tanga bor. Men bu kushchani sotib olaman vaqtdan yaxshi foydalanish maqsadida. Sotib olamiz va yana sotib olamiz. Pulimiz yetmadi. Qancha qoldi? 1172 ta. 1172 ta oltin tanga qoldi. bir ming bir yuz yetmish bir yuz ellik rubldan ancha qushni sotib olamiz ya'ni qush yashil qushchani yashil qushchani bir yuz ellik rubldan sotib olamiz siz qushlarni muvaffaqiyatli sotib oldingiz sakkizta bo'ldi to'qqizta qilamiz siz qushlarni muvaffaqiyatli sotib oldingiz hmm, yana sotib olamiz o'nta bo'ldi Вот, o'nta, o'nta, o'nta, o'nta, mana o'nta xarid qildingiz. Yana sotib olamiz. Siz qushlarni muvaffaqiyatli muvaffaqiyatli sotib oldingiz. olti yuz to'qson ikki vot olti Вот. to'qson ikki oltin tanga yana sotib olamiz chunki bizlarni pulimiz yetarli o'n bitta o'n ikkita o'n uchta o'n to'rt o'n beshta o'n oltita o'n yettita yo'q o'n yettita sotib olishga pulimiz yetmadi chunki to'qson ikki qolibdi mana bundan sotib olamiz beshta ya'ni yettita bo'ldi sakkizta bo'ldi sakkizta sakkizta qizchani sotib oldik to'qqizta qizchani sotib oldik to'qqizcha qizcha bo'ldi to'qqizcha qizchani sotib oldik chunki vaqt ketyapti bu qushlar sotiga tug'adi tuxum Siz hech qanaqa bu saytga pul solmasdan bu kishilarni kunlik bonusini olib va bu kishilarni sotib olib, bemalol pul solmasdan pul ishlashingiz ham mumkin. Ammo men pul solib bu saytdan rivojlanyapman. Bu qushdan ham sotib oldim, bu qushdan ham sotib oldim, bu qushdan ham sotib oldim, bu qushdan ham sotib oldim va bu qushdan ham sotib oldim. nasib qilsa inshaalloh endi bu qushchadan keyin qizilcha bor mana bu qizil qushchani sotib olishim mumkin qachon men pullarni yig'ib yig'ib jimgina где то yetti kundan keyin sizlarga qizil qushni sotib olishni ko'rsataman inshaalloh agar qizil qushni sotib olsam chunki menga выгодный shans yaratiladi bu qirol kuchni sotib olishga videoni davomini ko'rib boring kanalimizga obuna bo'ling agar bu saytda pul ishlayman desangiz tushunmagan joylaringiz bo'lsa mayli kommentariyada telefon nomerim va telegram profilimni dalniz qoldiraman xohlaganingizcha xohlang whatsappdan telegramdan men bilan aloqaga chiqib ishonmasangiz qisqa ma'lumot olishingiz mumkin e'tiborlaringiz uchun rahmat kanalimizga obuna bo'ling keyingi videoroliklarda ko'rishguncha ammo men bu zakaz bepulati bo'limidagi pulni senmat qilmayman yig'ilaversin zo'r chunki вот sam главный э, ma'lumotni bermadim foydani hisoblang degan вот foydani hisoblang foydani hisoblaymiz xaridlar hisobiga qaraymiz xaridlar hisobiga 524 bitta 83 kunlik tangalar ya'ni oltin tanga kuniga qushlarni sotib olish bo'limiga 524 oltin tanga daromad keladi bu qushlarni sonidan birinchi qush 9 ta ikkinchi qush 16 ta uchinchi qush 4 ta to'rtinchi qush 5 ta va oltinchi qush bitta dona sotib olganman. Hisobga olish uchun ya'ni pullarni yechib olish bo'limiga kunlik daromad menga ikki yuz yigirma to'rt oltin tanga keladi, ya'ni ikki yuz yigirma besh. Bu bizlarni rublga hisoblaganda yuz yuzta oltin tanga bir rubl bo'lsa, ikki rublu yigirma to'rt kopeyk. sizlarga kunlik daromad paka shunaqa mayli ammo lekin bu qushlarni sotib olish jarayonini qizilni olamiz keyin qurol oxirgi qushchani olamiz va shu bilan bizlarning kunlik daromadimiz yanada oshadi qancha sotib olishingiz bu o'zingizga havola yuzta sotib olasizmi besh yuzta sotib olasizmi sizni kunlik daromadingiz oshib boraveradi shuni unutmang agar siz ming rubl solsangiz yuz rublga o'n mingta oltin tanga agar ming rubl solsangiz значит sizga yuz mingta oltin tanga beradi endi biza qushlarni sotib olish bo'limiga kirib eng oxirgi ikki mm, chegirma ya'ni krol qushchani, qushchani uch yuz yetmish besh ming oltin tangaga olishimiz kerak. Bizlar mingta solganimizda yuz mingta oltin tanga bo'ldi. Bu qushchani sotib olishimiz uchun bizlar kamida kamida 375 ming ya 300 ming bo'lsa aksiyadan foydalanib qoling ya'ni bu e, aksiya zo'r bo'lyapti qachon tugaydi bu haqida menga ma'lumot ko'rsatilmagan ya'ni bu saytda ko'rsatilmagan ko'rsatilmagan vot ko'rsatilibdi ya'ni mana bu joyda mana bu joyda ushbu taklif quyidagicha tugaydi ya'ni bir kuni o'n soat yetti daqiqa qirq sakkiz soniyadan keyin tugarkan vaqtdan foydalansanglar bu qushlarni aksiya holatda sizlar arzongina sotib olishingiz mumkin hosildorlik soatiga yigirma bir ming to'qqiz yuz yigirma besh dona tuxum ekan Ajoyib aksiya! Yetmish besh ming oltin tanga sizga aksiya qilyapti. Ya'ni uch ming rublga bu qushchani sotib olasiz. Uch ming rublga. Agar счет bo'limiga kirib siz uch ming rubl kiritsangiz bu saytga bu qushchani sotib olasiz. Undan keyin bemalol kunlik daromadni oshirishingiz mumkin. aksiyadan foydalanib qolish bu sizni o'zingiz fikringiz sizlarni majburlash yo'q bu saytga ishonsangiz zo'r men javob beraman yuz foiz pulni to'laydi xohlagan elektronniy кошелек Payer, Kiwi, advokash Advocash, yandex Money, va shunga o'xshagan elektron qashloqlar va telefon nomerlaringizgayam yechib olishingiz mumkin mtez visa paypal master kartalaringizga yechib olishingiz mumkin bez problema bez cashpoint ham unutmang sizlarga omad mayli ko'p gapirib yubordim uzr do'stlar kelgusi videorolikda ko'rishguncha hammaga xayr